等一下，等一下，我猜高。好，来。考贝他发呆，发呆比较久。发卡失败。他来不及。 好吧，开盾。好，这边这个。七、八、九、十，好，差不多了。 OK，有。行了，我去追会飞的那个家伙。好 d i c o y d i c o i 结论：阎王盾比较有用，真的，盾牌加十五伤差太多了。